Er hatte sich das Auto gekauft, ich mir den Wohnwagen. Sechs Monate später hat er sich aus dem Staub gemacht, aber das ist nicht schlimm. Ich muss mich nur jetzt zum ersten Mal in meinem Leben diesem verdammten System anpassen, gucken, dass ich Geld kriege und irgendwie klarkomme. Ich weiß, dass ich es schaffen werde. ich wohne nicht in einem Wohnwagen. Ich weiß auch nicht, wer dir das erzählt hat. Ich gebe es dir zurück. Ich bin auf der Suche. Bis bald. Okay, hören Sie mal, ich kann und will diese Musik jetzt hier nicht hören. Das ist mir ganz egal, schalten Sie es einfach ab. Danke. Entschuldigung. <laughs> Ähm, wir finden das hier echt beeindruckend. Sie haben es durch alle Bewerberrunden geschafft. Erst 50, 20, jetzt sind noch drei übrig. Und wir haben zwei Stellen zu vergeben. Das ist doch eine super Nachricht für Sie, oder? Ja. Wie Sie bestimmt wissen, haben wir ja einige Kunden aus Belgien und Frankreich. Die Leitung wird also Ihre Entscheidung aufgrund Ihrer Französischkenntnisse treffen. Hören Sie, in meinen Bewerbungsunterlagen ist vermerkt Basiskenntnisse Französisch. Ich brauche den Job. Gut, es wird ein weiteres Gespräch Montag um 11 geben. Dankeschön. Gerne. bien sûr. Sprichst du Französisch? Ja, klar. Kann ich irgendwas für Sie tun? Danke, ich möchte nur schauen. Ja. Danke, auf Wiedersehen. Gern geschehen. Norbert! Ich weiß nicht, ob die Batterie schon aufgeladen ist. Ich schau mal nach. Okay. Sie ist noch nicht ganz aufgeladen, aber es wird schon gehen. Ist alles okay? Ja, ja, ja. ja. Ich habe im Bewerbungsgespräch behauptet, ich spreche Französisch, die brauchen jemanden und ich habe gelogen. Ich kann es nicht. Ist das denn sehr wichtig? Danke. Tschüss. Tschüss. Einen schönen Tag. Mein Computer hat sich aufgehängt. Ähm, mon, mon ordinateur s'est planté. Vergiss nicht zu speichern, vergiss nicht zu speichern. N'oublie pas de N'oublie pas de, sauvegarder. Sauvegarder, oui, sauvegarder. Sauvegarder. Les chaussures sont sales. Sont sales. Il faut aller au travail. Tu peux me montrer le le chemin, le chemin, le chemin. Quel est quel est ton ton site ton site préféré? pourras fouiller mon portable, des ce qui n'est pas fréquentable. Tu pourras suivre tous mes regards, tu n'y verras pas d'autre histoire. Me suivre en secret quand je pars, dans toutes les rues et tous les bars, accompagné au pas. Internet et effacé et consumé et français. enregistré et sauvegardé parce problème. je parle, je vais français. le faire, je vais le faire, parfait, je vais le faire. C'est je vais euh, y Arriver. Je, parle français. Je parle français. Je, j'ai oh, Je ans français, et aucune problème à Berlin. Je vais le faire. je vais le faire. Je vois que vous êtes déjà assise, on va pouvoir commencer directement l'entretien en français. Oui, d'accord. Quelles sont vos motivations pour ce poste euh, j'ai expliqué à votre collègue. Vous voulez dire que vous avez déjà expliqué vos motivations à mon collègue Oui. Hmm. Nous allons passer à une autre question. Pensez-vous qu'une vente plus attractive procure une plus grande satisfaction pour le client Pouvez, pouvez le dire lentement Pouvez le dire lentement ne veut rien dire. Je ne comprends pas. Excusez-moi. Ich brauche die Arbeit. So, bis hierher ist es echt gut für Sie gelaufen. Allerdings, ihre Französischkenntnisse sind absolut nicht ausreichend. Wir müssen ihnen eine Absage erteilen. Absage. Wissen Sie, was ich alles auf mich genommen habe, um hierher zu kommen? Wissen Sie, was ich alles machen kann, wenn ich möchte? Ich habe es geschafft, bis hierher zu kommen und äh, ich werde es auch noch weiter schaffen. Ich lasse mich von Ihnen nicht aufhalten. Aber was ich hier mache, kann ich auch überall anders machen. Entschuldigung, an eins erinnere ich mich noch auf Französisch. Watte faire foudre.